हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो गूगल शीट की है क्या खास है क्या सिखाऊंगा अभी आपको दिखाता हूँ ये देखिए सबसे पहले मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ ये जो हेडिंग है इसको यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ से इसको बना लेता हूँ बोल्ड तो ये बना लिया बोल्ड अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी डेट्स लिखी हुई है अगर आपको एक्सपेक्ट करना है केवल डे को यानी कि दिन का नाम आए आप ये चाहते हैं कि दिन का नाम आए और पूरा पूरा लिख के आए जैसे अगर सैटरडे हो तो सैटरडे आए संडे है तो संडे आए लिख करके आए ऐसा हो सकता है बिल्कुल हो सकता है गूगल शीट में इज इक्वल टू टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाइए टी ई एक्स टी ये टेक्स्ट सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता ये फॉर्मूला लगाइएगा काम करेगा बहुत अच्छा तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया इस वाले सेल को क्योंकि इसी में तो हमारी डेट लिखी हुई है है ना अब यहां पर क्या करना है कॉमा लगाना है कॉमा लगाने के बाद हम इसमें से डे का नाम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं माने दिन का नाम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो डबल इंटेड कॉमा लगाना है और डबल इंटेड कॉमा में क्या लिखना है आपको आपको फोर टाइम लिखना है पूरा नाम लाना है ना तो फोर टाइम लिखिए ठीक है तो ये देखिए आधा नाम लाना है तो थ्री टाइम लिखिए नहीं तो फोर टाइम लिखिए तो ये फोर टाइम लिखा हमने बंद किया ब्रैकेट को एंटर प्रेस किया ये आ गया ठीक है तो यहां पर ये आ चुका है अब इस पे इसको मैं ड्रैग करके नीचे तक लेके जाता हूं देखिए सबका आ जाएगा तो सारी दिनों का नाम आ गया देख सकते हैं आप बहुत आसान है बहुत इजी है पहले चेक कर लेते हैं क्रॉस चेक करना जरूरी है कि भाई ये लिखा हुआ है 22 5 2021 देखिए ये ये जो बीच वाला है ना 22 ये आपका क्या है दिन है मतलब डे यानी कि तारीख 22 है महीना पचवा है और 2021 ईयर है ये बात ध्यान रखिएगा ये किस फॉर्मेट में लिखा है ये M M D D Y Y के फॉर्मेट में लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट यही फॉर्मेट होता है चलिए बात करते हैं कि 22 पांच 2021 को कौन सा दिन था तो यहां पर मैं अपने सिस्टम का जो कैलेंडर है इसको थोड़ा सा पीछे लेके आता हूं और हम चलते हैं मई में ये देख सकते हैं बाईस तारीख को सैटरडे दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है देखिए ये 22 तारीख है और ऊपर सैटरडे दिखा रहा है ना तो सैटरडे तो है अब देखिए 22 छह की बात करते हैं यानी कि अब बात करेंगे हम जून की तो थोड़ा सा आगे आएंगे और अब 22 तारीख को आ जाते हैं जून में तो ये देख सकते हैं ट्यूसडे है कि नहीं है ये देखिए यही है ना ऊपर ट्यूसडे दिखा रहा है और यहाँ पर भी हमारा रिजल्ट में क्या है ट्यूसडे ही तो है तो इस तरीके से बहुत आसानी के साथ आप डेट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत इजी है बहुत आसान फॉर्मूला है अगर आपको जरूरत है मंथ के आ, आ, मंथ की जरूरत है मंथ को एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत है तो घबराइए मत वो भी बता रहा हूं देखिए टेक्स्ट लगाइए टी ई एक्स टी लगा दिया अब क्या करना है आपको यही डेट सेलेक्ट करनी है सेलेक्ट कर लिया अब आपको फोर टाइम क्या लिखना है डबल डेट कोर्ट्स में एम एम एम एम तो फोर टाइम लिखिए पूरा नाम चाहिए ना तो ये देखिए ये मई आ गया और सजेस्टेड ऑटोफिल तो दे ही रहा है तो यहां पर देख सकते हैं सारी चीजें आ रही है लिख करके ठीक है तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी कि ये कैसे हो रहा है अब देखिए यहां पर आता हूं हालांकि 2021 और 22 दो ही इयर्स मैंने यहां इनपुट किए हैं तो चलिए आइए अब फिर एक बार और टेक्स्ट का फार्मूला लगा लेते हैं और अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो यानी कि हमने अपना डेटा सेलेक्ट कर लिया कॉमा देंगे कॉमा देने के बाद डबल डॉट कोट्स को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद करना क्या है ओपन करने के बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है फोर टाइम लिखना है वाई थ्री टाइम नहीं लिखना फोर टाइम लिखना है वाई ठीक है आप थ्री टाइम लिखिए फोर टाइम लिखिए टू टाइम लिखिए ठीक है अगर आधा आपको ईयर देखना है तो आप टू टाइम लिख सकते हैं ठीक है और पूरा देखना है तो थ्री टाइम लिखिए या फोर टाइम लिखिए बात तो बराबर ही है तो चलिए इस बार हम फोर टाइम लिख लेते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ईयर को भी एक्सट्रैक्ट करके दे दे रहा है इजिली तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी इस तरह की ट्रिक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें thank you for watching this video